urebye mu gupfa kwa mama sinigeze mbona yararwaye mm. gusa nyine yari umuntu wawo nta n'amahane yagiraga yari umuntu ucecetse nk'uko nanjye meze mm. yaritondaga akajya nyine akora ibiraka bisanzwe mm. si ubwo nimba baramuroze ubuhita bumwica simbizi yapfuye gusa twebwe twari tunari kumwe apfa njye nawe twari kumwe twari tunaryamye ubwo nyine ngewe nkajya nkomeza kumva ko akiri muzima nyuma nibwo nabonye atari kumvugisha nyine nkajya mukubita kuko nanjye nari nkiri umwana sinari bubimenye nuko nyine nkajya nkomeza kumukomanga ndamukomanga nkajya numva nari kuvuga sinari bumenye nimba yanapfuye ntabyo nari kumenya kuko sinari mukuru ngo ndamenye ari ibiki mm. eh, nyuma abantu abaturanyi baje kudusura nibwo nyine bo babibonye mm. na musaza wanjye rero ntabyo yari bumenye nawe nubwo ari we mukuru ntabwo yari ari mukuru cyane ku buryo yari bubimenye we ntiyabaga nahari mm. yari ikirara cyaho n'ubundi mm. ah, ubwo abaturanyi babwiwe n'iki ko yapfuye se ko umuntu yari mu cyumba namwe muri muri salo cyangwa mwari muri kurira icyo gihe mwari mwabimenye mwebwe Njyewe nari kubera ko ahantu turi ni ku mihanda dutuye abantu baba begeranye mm. nk'uko umuturanyi yaza mu nzu nyine akatuvugisha akumva mama wawe ntari kuvuga mm. ese yabaye ikisimbizi ubwo nyine umuturanyi wari uhaje araza aramwegera akajya amuvugisha nawe niwe we ajya kubitangaza ko yashizemo umwuka mm. ni njye nawe twari kumwe twenyine ubwo ngubwo njyewe kuko nari nkiri umwana sinari mbyitayeho sinari nzi ngo ni n'ibiki byabaye bucya nyine bamushyingura ubwo ngiye kumesa imvura nyine iba iraguye iguye nigira mu cyumba ngiye mu cyumba kubera ko urumva papa wabo niwe wari uhari wenyine ndangije ubwo ngira ngo nyine we yasinziriye nigira mu cyumba nanjye, hashize akanya nibwo nagiye kubona mbona ah, nimba yari azi ko nasinziriye simbizi, mm. araza afungura rwa rugi arufunguye, ngo nyine atungurwa no gusanga nyikanuye araza nyine aranyegera ashaka nyine kumpohotera yicara kuri cya gitanda ndyamyeho, mm. nuko. acyicayeho ashaka nyine kunzamura imyenda nari nambaye mm. ndangije namubwira ati se uri kunshakaho iki arangije avuga ngo none se ngo hari icyo nkutwaye ndangije namubwira ati si ubwo uko uko ibi bintu birakwiye arangije arambwira ngo nta kintu nkutwaye nyine akajya arwana ashaka kunkuramo ya myenda nari nambaye mm. nari nambaye nyine ikanzu ndwana nyine no kuyifata kugira ngo ataba yayizamura mm. nirwanaho nyine ku mbaraga zanjye nkeya nuko nyine turakomeza turarwana turarwana urabizi abakobwa hari igihe tugira intege nkeya tukaba twananirwa mm. duhuye n'ibyo gusa nyine nkihagera nabonaga ari umupapa mwiza sinari nzi ko nyine ibyo yabitekereza mm. nuko turarwana turarwana, ubwo nyine mbonye aho agiye kundusha imbaraga, ubwo ndangije <coughs> sinzi ukuntu ndatekereza ikintu nakora numva nyine birancanze numva nyine ibyanjye birarangiye, kandi hari igihe nk'uko uba utazi n'ibirwara burwaye, ndavuga ati noneho nkajya nibaza ukuntu ubuzima bwanjye bugiye kujya mu kaga, sinzi ukuntu natekereje mfata agatelefone nari mfite nkakubita hasi. ubwo nka akubise hasi arwana n'umutima wajya kugatoragura ari kuvuga ati ubu ni kamenetse yari kari agatelefone kanjye nakoreshaga hmm. ubwo ndangije nyine ajya ndavuga ati sinzi imana yankoreyemo ngo nkafate nkakubite hasi nyine nimba yarikanze simbizi hmm. yahise andekura ajya kurwana no kureba ku gatelefone nanjye rwana no gusohoka nyine nirukanka hmm. nsohoka nyine ubwo ngubwo biba birarangiye cyokoza nyuma niho yatangiye nyine kujya nshihura bitewe yesi reka ngusuhuze kandi nkifurize ibihe byiza aho uherereye hose haba ku mugabane w'uburayi aziya australia amerika tirengagije na hano iwacu mu rwanda reka tuguhe ikaze rero niba ufunguye kino kiganiro tugushimire cyane rero niba utarakoze sabusikarayibu kora sabusikarayibu kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi uyu munsi nk'uko bisanzwe rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umwana w'umukobwa ukiri muto kuko ntabwo arakura cyane hari abandi bantu bakwita mama se hmm? bivuze ko ukiri mutoya ntabwo naba nibeshye rero kuko iyo umuntu amaze gukura aba afite abandi bantu bavuga yuko ari mama cyangwa ari papa hmm. reka twakire rero kuri yero tivi ndatangira bivuga mu mazina yawe kugira twese tubane muri kino kiganiro tuziranye eh, murakoze cyane amazina yanjye nitwa byukusenge monique mm, iwacu akaba ari inyamagabe mm, byukusenge monique ese ubundi ni muntu ki afite imyaka ingahe bavuka ari abana bangahe eh, ngewe ndacyari umukobwa tuvuka turi batatu ariko urebye nta n'umwe ari musaza wanjye na wanjye tuvukana nta n'umwe tuba turi kumwe twese turatagaranye bivuze eh. ngo ntago ubana n'abavandimwe bawe yego ntago tubana abavandimwe bawe bo baba hehe abavandimwe banjye usibye umwe nzahari undi ntago nzahari mm. eh. ah, urumva dushobora kuba dutangiye abantu bakurikiye kuri yelo tivi cyangwa n'abantu bashyashya ah, bakaba batari kumva neza ese ni iyihe mpamvu aba bana batabana ese ababyeyi babo baba hehe ese nyine ndagira ngo usobanure nk'umuntu mukuru buri muntu wese abashe kumva impamvu mutabana ababyeyi baba hehe abana kubera iki batabana n'ababyeyi babo twebwe twebwe ababyeyi bacu bapfuye tukiri bato niyo mpamvu tutabashije kuba tukiri kumwe hmm. eh, mama yasize umwana w'uruhinja ukivuka akimara icyumweru mama ahita apfa amusize ku ibere hmm. urumva nanjye nasigaye mfite nk'imyaka itanu hagati y'itanu n'itandatu hmm. musaza wanjye niwe wari mukuru ariko nawe nyuma baje kumugirira nabi kubera ko ababyeyi banjye bose bari abarozi bitewe n'imitungo mm. ah, ni gute se umuntu yarugwa undi yamuzize imitungo kandi n'ubundi atazayigabana abantu baba barabaroze se baba barabazizaga imitungo kandi ari abantu bo ku ruhande cyangwa n'abantu bo muri famiye n'ubundi urebye ni abantu bo muri famiye kuko bajya bagirana amashyari cyane mm. nanjye kubera ko nari umwana sinari mbizi nyine nanjye nagiye nkura ngenda mbyumva uko byagiye bigenda ariko ntabyo nzi gusa papa we sinzi n'uko asa mama wenda niwe nzimo gakeya kubera ko yapfuye nenda kumenya amakengemo gake hmm. eh. mama yapfuye wiga mu kangahe yapfuye niga mu wa mbere pirimeri hmm. eh. waje kugira amahirwe se yo gukomeza kwiga ko urumva wari ubuze ababyeyi kwiga byari ikibazo waje kuba wagira amahirwe yo gukomeza kwiga uri kumva papa we simuzi mama niwe twasigaranye mm. apfa amaze kubyara umwana w'uruhinja asigara ari njye ndi kumuruhana musaza wanjye nyine baramurozi baramuzinga nyine hari umumama yabagaho aramuzinga amugira ikigoryi mm. nyine kugira ngo bajye babona uko bakorera muri iyo mitungo y'iwacu yasigaye mm. ubwo nyuma bamaze gupfa nibwo twahise tujya ku kigeme mu bitaro nibwo turahaba tutazi ngo ninde urwaye turi mu bitaro ku zihe mpamvu gusa nyine natwe twisanze ariyo turi ari abaturanyi batujyanyeyo mm. ah, none se ubu kugeza aka kanya wahise uva mu ishuri kuva mu wa mbere pirimeri cyangwa waje kuza gukomeza ugenda wiga bigeraho biranga icyo gihe mama akimara gupfa urumva ko bitashobotse ko nkomeza kwiga mm. nahise njya bahise tujya ku kigeme tukajya dufashwa nyine n'abaturanyi gutyo tuba mu bitaro bakajya bita kuri murumuna wanjye ubwo mama yasize nyuma tuba ku kigeme igihe kinini tukajya dufashwa n'abantu babaga mu nkambi nyine bakatugemurira kubera impuhwe urebye ntabwo ntabwo benshi muri famiye yacu bo baradutereranye ngo tutazabarushya Mm, ngo badusize turi impinja twese ngo twabarushye mm. tujya kuba ku kigemene tutazi iyo biva n'iyo bijya mm. turaba nyuma tuza kuhava tuhavuye dusubira ku bitaro urumva ku kigeme ni ibitaro bajyanamo abantu iyo byakomeye hari n'ibitaro bigufi rero niho twasubiye nyuma nyine hari umumama watubonye tugeze kuri ibyo bitaro byo mu cyanika hari ibyo ku kigeme no mu cyanika mm. niwe watubonye nyine agahinda karamwicara arira arebye ukuntu tungana n'ukuntu n’ababyeyi tugira impuhwe nyine ziramwicara dusaba ajya kuturera mm. Mm, nyuma aragenda araturera nyine aradukunda nk'abana be nyuma nibwo yaje nyuma nibwo yaje kuvuga ati ashobora nyine gukena nawe tukamunanira kandi akaba yari yemeje kuturera azi ko azabishobora hmm. ubuzima nyine bukamuhindukana nibwo yatangiye adushakishiriza nyine ibigo by'imfubyi hmm. urumva twese yari afite abana icyenda twongeraho turi batatu eh. ah, ubu ni we wari mukuru muri abo bana b'iwanyu ntabwo ari njye wari mukuru ni musaza wanjye mukuru mm. n’uko nawe bamuroze bamugize ikigoryi mm. ubu ari aho gutyo gusa ariko nta bwenge aba afite mm. bivuze ngo ku myaka yawe irindwi watangiye kuba waheka uruhinja rw'amezi rw'amezi harya n’amezi. rwari rumaze icyumweru mama apfuye mm, bivuze ngo nyuma y'iminsi irindwi mama wabyaye yari yaranapfuye muri iyo minsi irindwi wahekaga uruhinja rw'iminsi irindwi uri umwana w'imyaka irindwi eh, naramuhekaga nanjye urumva ko sinari mbishoboye naramuhekaga agashoka mm. eh, kuko sinari mubashije nanjye kumva ko nari nkiri umwana mm. eh, mukomeza murerwa n'ibitaro kugeza ubwo uwo mubyeyi abajyanye, umubyeyi nyuma yo kubajyana se abonye yuko bitangiye kumunanira we byaje kugenda gute? yatangiye kudushakishiriza ikigo cy'imfubyi usibye ko murumuna wanjye ari umumama n'umupapa batagiraga umwana baza kumumusaba aravuga ati n'ubundi we bishobora kwanga ko akomeza kuturera mm. bamujyana gutyo umumama twabanaga niwe wabimbwiyeho nsa n'umaze kumenya ubwenge mm. ubwo nanjye anyirukanyira mu by'ikigo nanjye nakuze ndererwa mu kigo cy'imfubyi mm. ubwo nyuma ndamba mu kigo nibwo nagize amahirwe yo gukomeza kwiga ngeze mu wa gatanu mm. ikigo nyine kagame ngira ngo nimba harimo ababizi bazi ko kagame ibigo yabyanze nyine arabihagarika ngo abana bajye mu miryango eh, abana bose bagomba kujya mu miryango yabo bakamenya gukora uri hmm. eh, kumva sinigeze mpfa kumenya n'imyaka yanjye kubera ko mama yapfuye ntaramenya ubwenge ngo abe yansobanurira hmm. ubu ngubu cyokoza ngewe imyaka ntikekera nshobora kuba mfite nka makumyabiri n'ibiri nanjye iyo nirebye hmm. gusa ntabwo nabihamya nta fishi mfite ngo nabimenya indangamuntu yo urayifite se indangamuntu yo ndayifite nayo bapfuye gushyiraho imyaka babonye bashyize ko afite makumyabiri n'itatu mm. uh, uvuye mu kigo cy'imfubyi nyuma yo kuva mu kigo cy'imfubyi se habayeho sisiteme yo kuvuga ngo abana bose bajye mu miryango bagire imiryango barererwamo kabone niyo bari kuba umuryango nta kintu bapfana ariko habayeho icyo gikorwa cyo kujya abana uh, bave mu bigo by'imfubyi bajya mu miryango bagira aho babarizwa wowe ukimara kuva muri icyo kigo cy'imfubyi wafashwe n'uwuhe muryango yego nanjye urebye amahirwe nagize yo kubaho neza mba mu kigo cy'imfubyi nibwo nabagaho neza mm. ubwo nyuma yaho maze kuhava nibwo ubuzima bwatangiye kunkomerera uri kumva nari mvuye mu kigo kandi mu miryango yacu nta n'umwe watwifuzaga ari aho mama avuka si simazi, ari aho papa avuka nubwo nawe namuzi n'aho avuka simazi, hmm. ubwo urumva ntabwo byari byoroshye, hmm. niho natangiriye kugirira ubuzima bubi, gusa hmm. nyine babonye hari masenge wanjye mfite, gusa sinari muzi nawe ni uko yaje avuga ko ari masenge. navuye muri icyo kigo hari ikindi <coughs> cyari kiri Nyamagabe ikigo nyine cyari kirimo abana bakeya ubwo ngubwo mm, masenge wanjye niwe waje kuhande bakajya avuga ko ari masenge ntawe narinzi mu kigo nyine basohora umuntu bazi ko afite andi mafamiye ubwo niwe wabivuze ariko njyewe ntawe nari nzi kubera ko mama yarapfuye na papa baradutererana sinigeze mbabona icyo gihe bavuze ko twajya kubarushya ubwo nanjye sinigeze mbamenya kubera kudutererana mm-hmm. ubwo nyuma nyine barambwiye n'ubundi nawe ufite wo kujya wihangane usange uriya mukecuru ashobora kuzagufata neza mm-hmm. pe nyine njyayo amara igihe gitoya kuko yari azi ko iyo umuntu umwana avuye mu kigo nka kwa kundi nyine abantu bari abakene bagenda babaha imifuka y’umuceri n'akawunga abona ntabyo ari kubona nibwo yatangiye kumfata nabi nkihagera nabwo nakomeje kwiga nyine hmm. ngera mu wa gatandatu. Eh, eh, mu wa gatandatu pirimeri nibwo ubuzima bwanze mpita mukecuru atangiye kujya ambwira nabi nyine mm. nibwo natangiye ubuzima bwatangiye kumbera bubi kuko yari akimara azi ko azajya abona ibyo akeneye byose kuko amfashe mvuye mu kigo mm. ubwo nyine nyuma abonye nta kintu ari kubona atangira kujya anshiwuranuka ngo ashaka kunyirukana mfata nabi wari umaze kugira imyaka ingahe icyo gihe navuye mu kigo urebye ngereranyije kubera ko ntabyo nzi navuye nko mu kigo nkeka mfite cumi n'ine hmm. eh, kuko urumva nagiye nkiri muto nagiye ndi kwiga mu wa mbere pirimeri hmm. ubwo uri kumva ni ya myaka hagati y'itanu n'itandatu hmm. ah, dusubiye inyuma gatoya se mama wawe muri icyo gihe cyo gupfa niwe mwabanaga mu rugo cyangwa hari hari n'abandi bana bahabaga mama atarapfa niwe twabanaga na musaza wanjye kuko murumuna wanjye niwe yabyaye nyuma ariko mo hagati harimo akandi kana k'agahungu twari bane abahungu babiri n'abakobwa babiri mm. umuhungu umwe nuko yitabye imana mm. eh, ariko yapfuye nawe nyiri uruhinja ntabyo nzi urugendo rw'uburwayi bwa mama wawe se Eh, icyo gihe wari ubuzi cyangwa baje kuza kukubwira inkuru y'ukuntu nyine byagenze urumva ari umwana urebye mu gupfa kwa mama sinigeze mbona yararwaye mm. gusa nyine yari umuntu wawo nta n'amahane yagiraga yari umuntu ucecetse nk'uko nanjye meze mm. yaritondaga akajya nyine akora ibiraka bisanzwe mm. si ubwo nimba baramuroze ubuhita bumwica simbizi yapfuye gusa twebwe twari tunari kumwe njye nawe twari kumwe twari tunaryamye ubwo nyine ngewe nkajya nkomeza kumva ko akiri muzima nyuma nibwo nabonye atari kumvugisha nyine nkajya mukubita kuko nanjye nari nyiri umwana sinari bubimenye nuko nyine nkajya nkomeza kumukomanga ndamukomanga nkajya numva nari kuvuga sinari bumenye nimba yanapfuye ntabyo nari kumenya kuko sinari mukuru ngo ndamenye ari ibiki Ubwo nyuma abantu abaturanyi baje kudusura nibwo nyine bo babibonye, mm. na musaza wanjye rero ntabyo yari bumenye nawe nubwo ari we mukuru ntabwo yari ari mukuru cyane ku buryo yari bubimenye we yabaga hari mm. yari ikirara cyaho n'ubundi. Mm. Ah, ubwo abaturanyi babwiwe n'iki ko yapfuye se ko umuntu iyo ari mu cyumba namwe muri muri salo cyangwa mwari muri kurira icyo gihe? Mwari mwabimenye mwebwe? Njyewe nari kubera ko ahantu turi ni ku mihanda dutuye abantu baba begeranye mm. nk'uko umuturanyi yaza mu nzu nyine akatuvugisha akumva mama wawe ntari kuvuga mm. ese yabaye iki simbizi ubwo nyine umuturanyi wari uhaje araza aramwegera akajya amuvugisha nawe niwe wahise ajya kubitangaza ko yashizemo umwuka mm. ninjye nawe twari kumwe twenyine. ubwo ngubwo njyewe kuko nari nkiri umwana sinari mbyitayeho sinari nzi ngo ni n'ibiki byabaye bucya nyine bamushyingura nanjye barambwira ngo mushyingure bampa n'inkura rwobo yanjye ubwo ngubwo mba kwa mukecuru ubwo ubwo ngubwo akimara gupfa abaturanyi babibonye ni nibo bahuruje bene wacu bose baraza ariko usibye ko nigeze mbamenya kuko nari nkiri umwana mm. nuko niho byatangiye nyine kungora mm. ah, nyuma yo kuva noneho kuba mu buzima butoroshye bwari bugoye kuri uwo mubyeyi ngo ni masenge wawe wakureraga nyuma yo kuhava cyangwa n'iki kintu cyatumye uhava twarabanye nyine akomeza kunoteza akanuka mm. akajya nakwicara nitangiriye nk'itama mm. akambwira akaza akahamagara iruhande akambwira ngo none se ngo uri kwibuka ko nyoko yapfuye mm. ubwo ibyo bintu nyine bikambabaza uri kumva nari nkiri umwana wakumva nyine n'ibibazo naba narahuye nabyo wakumva n'ukuntu nanone ari kumbwira muri njye nyine nkumva ndababaye umutima wanjye nyine bikantera agahinda nyine nkahora nigunze abantu benshi nyine batazi ikintu gituma mpora nigunze mm. sinakundaga kuvuga bitewe n'ibibazo umuntu yabaga afite <coughs> wareba ubuzima umuntu aba yaraciyemo akiri mutoya nyine nkakunda kwicecekera nkugumanira ibibazo byanjye mm. umukecuru atangira kuntoteza agashaka nyine kunyirukana, rimwe nagenda ngasanga yakinze nyine akambwira ngo ngo nsubire aho nimba hari n'inshuti nari nagiye gusura akambwira ngasanga yakinze kandi sinatahaga bwanije, sinigeze ngera mu rugo rwiwe bwije, ugasanga arambwiye ngo nsubire iyo nari ndi kubera iki? Ntabwo yashakaga nyine ko nguma aho ngaho. kuko ibyo yari ategereje ntiyabibonye mm. none waje kuhava nyine gute muri urwo rugo rwa masenge <clears throat> nabonye ukuntu ari kunoteza cyane n'undi atanshaka aranyingirana nyine nkajya asanga ibintu byanjye byose yabiteraguye hejuru buri kintu cyose nkoze akanuka akanuka nkumva nyine kwihangana birananiye n'ubundi nkajya mpaba mbona n'ubundi ari ugukomeza mbabaza mbabaza yakundaga gukomeza ambwira amagambo ababaje kugira ngo nkunde mave noneho ubwo ngubwo nyuma nza gufata umwanzuro nyine bitewe n'uko akajya nyine nimba hari ibiryo akabikingirana kugira ngo n'ubundi mbona inzara igiye kuzahanyicira ufata umwanzuro wo kwigendera ndavuga ati n'ubundi reka njye kuruhira mu rugo nzajya wenda imana niyo hmm. ubwo ubu urahagurutse warahagurutse werekeza hehe twebwe dufite inzu batwubakiye hmm. ariko musaza wanjye niho yabaga nanjye n'ubundi yanyirukanaga mbwira ngo ntazagiye mu nzu y'iwacu nkajya gukorera amatungo y'iwacu mm. ubwo nyine ndebye ukuntu bimeze n'ubundi hari n'ubwo ukwezi kwashiraga nazi ibiryo by'uko bisa mm. kuko yamfataga nabi ku buryo ki ashaka ko nahava mm. akajya yirirwa anuka ambwira amagambo ababaje kugira ngo nkunde muvire mu rugo rwe urumva ko yari yarandambiwe abaturanyi barambwira ati n'ubundi ushobora kuzahizirika akarangira akuroze n'ubundi icya mbere cyo ni uko wafata umwanzuro ukigira iwanyu wenda twahagize abakugiriraho umugisha bajya bagufasha ubwo nyine mfata umwanzuro nza kugenda njya muri iyo nzu nyine batwubakiye musaza wanjye niho yabaga ariko yahabaga rimwe na rimwe urumva byasaga ko ari nk'aho nibanaga nuko ndahaba ndahaba nyine ubuzima burangora urabizi gutangira ubuzima bwo kwibana nta n'ikintu na kimwe ufite biba bigoye ndahaba nabona ikiraka nkagikora rimwe na rimwe simbone n'ibyo kurya wari umaze kugira imyaka ingahe n'ubundi nahavuye mfite cumi n'itanu mm. Mm. ubuzima nyine burankaranga nyine nkajya mbura ko nabona ikiraka cyaba gufura cyaba iki nkajya kugikora mm. ariko n'ubundi nkarya ari uko wenda nabonye ikiraka naba nakibonye ubwo nyine nakurya guhari ubwo n'ubundi bangirira ishyari naho baza kundoga nibana mba muri iyo nzu y'iwacu ubwo sinzi ibintu bamuwereyemo nyine bituma ndwara njya mu bitaro mara ukwezi mu bitaro bakareba indwara bakayibura kandi bampima umuriro bagasanga afite nka mirongo itatu n'icyenda hmm. bagapima indwara yose bakayibura eh. ah, ubwo se ko wibanaga uri umukobwa nta bagabo bajyaga bagusanga muri iyo nzu cyangwa abasore bakaba banakugirira nabi ko wari umwana w'umukobwa unibana nanjye narebaga ubuzima ndimo nareba n'ukuntu bugoye ntabwo ibyo byabagaho kubera ko n'uwabitinyukaga namubwiraga nabi hmm. eh, bitewe n'ubuzima nabaga nibereyemo ntabwo uri kumva ko ntari kumubwira neza hmm. numvaga ko n'ubundi yanyangiza abazaga se banagushukisha ibintu dore yuko wabaga unifitiye n'inzara Njyewe najya nishakishiriza utuntu two gukora nimba ari ugutera nkajyayo kubera ko kwa mukecuru nahagiye nta kintu na kimwe nzi gukora, hmm. ariko bitewe n'ukuntu yari atangiye kubinyanga akajya nyine anyiriza mu murima nkahera mu gitondo nimba hateye nimba ari ugutera ibishyimbo nkirirwamo njyenyine mbitera, nimba ari ukubagara no guhinga akampingisha ntabyo nzi nyine navuga ati wenda reka njye kuruhuka, ubwo nkirirwa mu murima kuva mu gitondo kugera nimugoroba. nta no kuvuga ati ntiyariye reka abanze ajye kurya, ubwo nyine nahavuye nzi gukora utuntu duke na duke kubera ko kuba mu kigo cy'imfubyi ntacyo tuba dukora, mm. navuye kwa mukecuru ariho nzi gukora utuntu duke na duke, najya mbona ikiraka nkajya njya kugikora nimba ari ugutera ibishyimbo nkajya kubitera, ubwo nyine bakampa nk'ibyo guteka nkajya mbasha kubona uko nirinda abo bahungu. Mm. ubwo nyuma y'aho ngaho si waje kuza kuva nyamagabe gute ubasha kuba wagera i kigali wakanyuriye i kigali nyamara inkuru yawe n'ubundi ni iy'inyamagabe urwo rugendo noneho rwo kugira uve nyamagabe nabayeho gutyo muri ubwo buzima nyine ndangije hari umumama nyine twari inshuti arambwira ngo acakire akazi nibwo natangiye kugiye kwinjira muri kigali kuko yari afite musaza we uri i Kigali afite umugore, arangije nyine nibwo yandangiye akazi, nza muri Kigali gutyo nje mu kazi ko mu rugo. Hmm, ku myaka yawe cumi n'itanu? Yego. Hmm, Ngaha urugendo rwawe rero rwo gutangira akazi, ese noneho nibwo byakugendekeye neza kurenza uko wari ubayeho? kubera ko nakomeje kubaho mu rugo bikomeza kwanga nkabona nyine ubuzima ni bubi ndi kubamo, ubwo bandangiye ku kazi ko mu rugo nibwo nagiye muri Kigali ndahakora, hari aho ukora bikagenda neza hari n'aho byanga, urebye ahenshi nagiye mava kubera impamvu z'abagabo bo wenda nta kindi kibazo usibye abagabo nyine. ubukorera hari igihe baba bafite imyitwarire mibi ku bana nabo bikanga hari abageragezaga se kuba bakugirira nabi narabaga ubwa mbere nyine bakavuga ati uriya mwana azi akazi gutyo ubwo nyine hashira nk'igihe ukajya kubona nyine umugabo waho ashaka nko kumuhotera hmm. nabyanga rero bikaba ikibazo agashaka kuba yanyirukana yego nk'igihe cyo kumemba cyagera hari n'aho ukora igihe cyo kuguhemba cyagera bagatangira kugutuka cyangwa kukubwira nabi kugira ngo ugende kandi muri ya minsi ya mbere nta kibazo nyine muba mufitanye mm. igihe cyo kuguhemba cyajya kugera ugasanga nibwo batangiye kukubwira nabi mm. Eh, nkomeza gukora eh, hamwe byakwanga nkajya ahandi ubwo nyine mbonye nimba ngiye hambere nkabona umugabo washaka kumfata ku ngufu ngewe hari aho nakoze ari naho bwa mbere byatangiriye kumbaho ubwo ngubwo ndangije ndahakora noneho icyumba cyabo cyari cyegeranye n'icyo ndaramo ubwo ngubwo abana bose bigaga interina hari umwe wiga mu wa gatandatu ariko akajya ataha saa kumi n'imwe ubwo ni njye wari uhari ubwo mvuye kumugemurira papa wiwe niwe wari uhari ubwo ngiye kumesa imvura nyine iba iraguye iguye nigira mu cyumba ngiye mu cyumba kubera ko urumva papa wabo niwe wari uhari wenyine ndangije ubwo ngira ngo nyine we yasinziriye nigira mu cyumba nanjye, hashize akanya nibwo nagiye kubona mbona ah, nimba yari azi ko nasinziriye simbizi, mm. araza afungura rwa rugi arufunguye, ngo nyine atungurwa no gusanga nyikanuye araza nyine aranyegera ashaka nyine kumpohotera yicara kuri cya gitanda ndyamyeho, mm. nuko. acyicayeho ashaka nyine kunzamura imyenda nari nambaye mm. ndangije namubwira ati se uri kunshakaho iki arangije avuga ngo none se ngo hari icyo nkutwaye ndangije namubwira ati si ubwo uko uko ibi bintu birakwiye arangije arambwira ngo nta kintu nkutwaye nyine akajya arwana ashaka kunkuramo ya myenda nari nambaye mm. nari nambaye nyine ikanzu ndwana nyine no kuyifata kugira ngo ataba yayizamura mm. nirwanaho nyine ku mbaraga zanjye nkeya nuko nyine turakomeza turarwana turarwana urabizi abakobwa hari igihe tugira intege nkeya tukaba twananirwa mm. duhuye n'ibyo gusa nyine nkihagera nabonaga ari umupapa mwiza sinari nzi ko nyine ibyo yabitekereza mm. nuko turarwana turarwana, ubwo nyine mbonye aho agiye kundusha imbaraga, ubwo ndangije <coughs> sinzi ukuntu ndatekereza ikintu nakora numva nyine birancanze numva nyine ibyanjye birarangiye, kandi hari igihe nk'uko uba utazi n'ibirwara burwaye, ndavuga ati noneho nkajya nibaza ukuntu ubuzima bwanjye bugiye kujya mu kaga, sinzi ukuntu natekereje mfata agatelefone nari mfite nkakubita hasi. ubwo nka akubise hasi arwana n'umutima wajya kugatoragura ari kuvuga ati ubu ni kamenetse yari kari agatelefone kanjye nakoreshaga hmm. ubwo ndangije nyine ajya ndavuga ati sinzi imana yankoreyemo ngo nkafate nkakubite hasi nyine nimba yarikanze simbizi hmm. yahise andekura ajya kurwana no kureba ku gatelefone nanjye rwana no gusohoka nyine nirukanka hmm. nsohoka nyine ubwo ngubwo biba birarangiye cyokoza nyuma niho yatangiye nyine kujya nshihura bitewe n'uko nanjye namwubahaga ubwo sinongeye kujya namwubaha nkabona nyine ari undi muntu muri gihe mubona ukundi kuntu ntabwo wajya kubibwira se umugore we ari we nyirabuja wawe umugore we yaracuruzaga yatahaga saa moya za nijoro mm. naravuze ati ngiye kubera ko nishakiraga amafaranga ariyo yari yanjyanye wenda ashobora kuba yari yaramenyereye kujya aryamana n'abandi bakozi bahakoraga mm. wenda akabongeza imishahara ngewe uko siko nari ineye numvaga ikinjyanye ari akazi kubera ko bitewe n'ubuzima nabaga naraciyemo sinumvaga ko ibyo byose nyine nabibonera umwanya mm. ubwo nyine kuko yabanje no kubimbwiraho ko azanyongeza um, eh, ubwo nyine nkomeza gukorera kubaho ngaho uwo mugabo nyine byaje kurangira eh, nsohotse mwari mumbajije ukuntu umugore we ntabimubwiraga njye numvaga icyanjyanye ari amafaranga bitewe n'ubuzima mba nariciriyemo nkumva nyine ikintu nshaka ni amafaranga nta kindi kugira ngo nanjye ndebe ko hari ikintu nazikorera mm. nuko ndangije ubwo uwo mugabo ntitwigeze twongera kurebana neza numvaga ko nyine agiye kumemukira njye numvaga muri njye mise mwanga urumva ko nari nyiri n'umwana mm. numva ashaka kumemukira agiye kunkorera ikintu kibi nuko ndangije nyine umugore we narabimu ntabyo nahise mubwira naravuze se nimuta mbimubwira umugabo ntiyari guhita anyirukana kandi ari wari wamaye akazi nuko ndangije ndabyihorera ubwo nyine nkomeza gukora ndavuga ni buriya ntabwo azabyongera hmm. gusa ntiyabyongeye ikintu yakoze n'iki kujya yirirwa ancihura yajya atakambwira nabi uri kubumva ko nta n'ikintu nari nsigaye nkora ngo yumve ko kigenda neza hmm. kandi bwa mbere bitarabaho yakundaga kuvuga ko nkora akazi neza nkumva ko nkihagira nyine yashakaga n'uburyo ki yanshakishiriza icyiciro kubera ko nta cyiciro nta mituweli n'ubu mfite mm, eh, kugeza akanya se ubu wivuza gute ngewe kubera icyo kigo nabagamo mituweli yanjye niho yari bayinkoreraga nyine igasohoka nkajya nivuza mm. ubwo ngubwo nyuma nyine tumaze kuhava <coughs> byaje kurangira nyine mituweli nayo nongeye kubona bisaba ko nshaka icyiciro nyine bajya bajya kundeba muri mashine bakavuga ko amakuru yanjye y'umuryango yanditse nabi nza no kwibaruza ngo bame icyiciro cyanjye ubwo ntegereza ko bizasohoka ndaheba n'ubu nirirwa mbyirukamo ariko byaranze Eh, kandi ikibazo ni uko nkunda kurwaragurika na kenshi narakoraga nimba ari no kuruha cyane uri kumva hari akazi ko mu rugo ugeramo ugasanga hari akazi kenshi no kuruhuka bikaba ari ikibazo, ugahera mu gitondo ukora ukagera nimugoroba, mm-hmm. ubwo urumva n'umugongo ntabwo biba byoroshye, ubwo mm-hmm. nkiruka ku cyiciro ntacyo nkakibura, ubwo nyine aza kumbaza ese nk'ubu. yabanje kumbaza ati ese ugira mituweli nyine aravuga ati se nk'ubu uramutse utetse amavuta akakotsa ubwo urumva bitaba ari ikibazo amubwira ati byaba ari ikibazo ariko nanjye uri kumva ndi njyenyine kandi nanjye ndacyari umwana mm. ntabwo ntabasha kubyirukamo ngo mbishobore kuko byarananiye kunanira rero nibwo yatangiye ambwira ati atangira kubinyirukiramo nyine nawe tujyana ku kagari <clears throat> ari aribyo tugiyemo ariko naho birangira byanze ashaka no kunyishyirishaho ku cyiciro cye biranga mm. nyine nkumva ko ari umupapa mwiza ariko aho yatangiriye gushaka kumuhotera nibwo nahise numva mwanzi mm. eh, nyuma rero urwo rugo waje kurugumamo cyangwa waje kwigendera Njyewe nakomeje guhatiriza ngo ndebe ko nahaguma mbonye atari kujya byongera gushaka kumpohotera, gusa ikibazo abakobwa be bavuye ku ishuri nyine nibwo yataye yanansezereye njyewe nta n'ibyo nari niteguye, ansezerera nunguye kandi nta n'aho mba afite ho kujya, ubwo ngubwo birangora nyine ni uko nahise mbona umumama wari ukeneye umukozi naho niho nahise njya. Hmm. mu kuhajya nabyo nkasanga n'ubundi ibyambaye hahambere nibyo bishaka kuma undi mm-hmm. we rwose yerekana yagaragaraga ko ari umurokore bajya kuryama agasigara ngo mu cyumba cy'amasengesho ari gusenga ikibazo cyabayeho gusa aho ngaho icyumba nararagamo cyabaga cyari gifite selire n'ingufuri n'iyo yari kumfata kumva n'inge wari kuba mbyiteye mm, warakingagaho ho narakingaga ikibazo cyaje kubaho amazi yigeze kubura nk'uko nk'uko ari kubura abuze turaryama nyine we tugiye kuryama wasigara mu cyumba cy'amasengesho ngo ari gusenga ubwo nyine ukabona ni umugabo uri mu mana ubwo nyuma saa sita nyine kubera ko we yari agikanuye ubwo aza gukomanga ubwo sinabanje gukingura nahise mubaza ati se urashaka iki ubwo arangije arambwira gukingura kingura ujye kuvoma amazi yaje iyo mbyanga rero kubera ko sinari ndi iwanjye n'aho nakoraga bari bunyirukane hari saa sita z'ijoro sinari nzi ko kuko numvaga ko ari anasenga sinumvaga ko ibyo we yanabitekereza ubwo ngubwo mu gihe ngikingura ngiye kuvoma nawe nsanga ari ku rugi yahahagaze nawe mbona ashaka kunkorakora nyine mpita nizunguza ndasohoka ndamwishikuza nawe yashakaga kunkorakoraho nyine birangira mwiyatse mpita nisohokera kuva ubwo nyine burinda bucya ndi no hanze namaze kuvoma ngo umanze ndavuga nti ninjira n'ubundi arongera aze kunyiyenzaho ashaka ko turyamana burinda bucya ndi hanze nyine naho sinabibwira umugore we ubwo nyine mbonye bikomeje nibwo nahise mfata umwanzuro wo kubasezera mm. naho ngenda bigenze gutyo ubwo ngubwo ndavuga nti ubundi ndakomeza guhura n'ibi bibazo ubwo ndebye udufaranga amaze gukorera ndatwegerana ndavuga nti se wajya kwikorera gushaka akantu nkora nkareka kwirirwa mpura n'ibi bibazo byo mu rugo ndi guhura nabyo mm. ubwo akazi ko mu rugo ndagakora biba biranze kuba ngashoboye nari nkashoboye ariko ikibazo ntago ntabwo batumaga ngiriramo amahoro abagabo baho mm. sinzi icyabibateraga nimba ari ingeso zabo simba mbizi mm. nanjye nasangaga ari uko bimeze ubwo mfata umwanzuro wo kwegeranya udufaranga nari ifite nanone kujya nari ubwo uri kumva sinari nkiri mu rugo nari naraje i kigali mm. mu kazi birangira nabwo binaniye ubwo ngubwo nshaka nyine ahantu ho gukorera ndakora, ubwo kubera ko nkajya ngeraho nkarwara nka malariya, amafaranga nkayivurishamo no kwivuza nta mituweli ufite ukumva biba bigoye, mm. ni ukwivuza ijana ku ijana, ya mm. mafaranga akambana make, birangira nabyo bingoye no kwibana no gukora birangora, mm. ubwo nyine. nsubira nanone binsaba ko nsubira mu kandi kazi ko mu rugo yego mm. noneho ahandi nakoragaho amahirwe nagize nta mugabo wari uhari mm. ubwo ndahakora nkomeza kuhakora naho nyine birangira naho umumama nakoreraga yari avuye muri amerika mm. ubwo ngubwo nzi ko nyine tugiye kugumana numva ko agiye kuzasubira azahita asubira ari mu Rwanda igihe gitoya gusa we yari umunyarwanda nimba yari atuye muri amerika simbizi ndamukorera nyine birangiye asubiye nyine we yari yaje ubwo azi ko azamara amezi abiri agahita asubira muri amerika birangira byanze nyine korona ihita iza ari bahagarikaga nyine n'indege iyi ngo ubwo birangira tumaranye amezi ane ayo mezi ane agiye nabwo ndavuga ni se nanone ibikiri kumbaho nabyo ntabwo binyorohe aho nta kibazo nari mfite ndavuga ni aho uko byanze ahandi ho bizakunda nyine birangira nanone mfashe umwanzuro wo kuba ndi njyenyine ndi njyenyine n'ubundi kugeza n'aka kanya kugeza n'aka kanya urabona si ubuzima bwo kuba wibana hari aho butandukaniye cyangwa burutwa no kuba wari uri mu kazi ko mu rugo Hari abashobora kubona ndi jyenyine ndi kwibana akavuga ati buriya yarananiranye ni ikirumbo ntabwo ari uko bimeze nuko uko nta bandi mfite najya kubana nabo nta mubyeyi ifite na murumuna wanjye ubwe sinzi aho aba na musaza wanjye we baramuroze uri kumva ko bamugize ikigoryi aba hari igihe gito ubundi ukabona yagiye ni uko ari ukubura amahitamo. kubana n'abantu b'iki gihe biba bigoye, naho naho najya kuba wenda ngize amahirwe nkamubona simba nzi ko ho bizamera. Bishatse kuvuga yuko nta n'undi muryango uba wumva wifuza kuba wabamo. bitewe nuko nagiye kubana n'amasenge agatangira kuncunaguza ambwira amagambo mabi akomeye ku buryo mbabara nyine ku buryo namuvira mu rugo, mba numva ko nishyizemo ko n'ahandi najya ariko byagenda usibye ko nta n'umuntu wari wambwira ngo ngende tubane. Uwagusaba ko mugenda mukabana se wowe wajyayo nko mu muryango? guhita mbyumva biba bigoye bitewe n'ibintu mba naragiye mpura nabyo mm. aho akabaye ari ahantu hazima nta kibazo kwibana biri kungora uri kumva kuba nabona amafaranga yo kwiyishyurira inzu cyangwa yo kuguramo ibindi nkeneye bijya bingora usibye ko n'ubu kuba ndiho ni imana pe mm. ni imana kuba nkikiriho. yarandinze kuva nyiri muto n'ubu niyo mbikesha kuko urebye nta yandi mahitamo mbafite y'ubundi buzima ubuzima ndimo si ngewe wabwihaye biba bingoye nanjye cyane eh, ubu se umaze kuba wakura ntumaze kuba umukobwa mukuru ntuba ufite abasore baba bagutereta ndetse n'abakubwira kubana ntaba biguporopoza hari ntago babura ariko hari igihe nyine ureba nk'uwo muhungu ubikubwiye ukabona nawe ni nka marine nawe nta kintu yakumarira mm. ahubwo ugasanga agiye kukongerera ibibazo mm. umuntu nyine nimba ukajya kumva arakubwiye mumaranye igihe gitoya wenda mumenyanye agahita akubwira ngo ngwino mubane nta n'umuntu ashaka ko yabimenya ko mubana ntabanje no kujya kukwereka iwanyu ukajya kubona arakubwiye ngo no mubane ubwo si ubwo wamwizera gute kubera bitewe n'ibikomere nagiye mpura nabyo mba numva ko n'ubundi nanjye naba ngiye mu bundi buzima noneho bukakaye kurushaho ubwo nari ndimo bishatse kuvuga yuko ahantu uba ntabwo abasore bajya baza kugusura ntabwo njya mpaboneka nagize amahirwe yo kubona yo kubona agashoro gake yamba afite utunyanya mba ndi kugenda ncuruza ariko izo nyanya ntabwo zijya zimpa amafaranga yo kwishyura inzu mbamo cyangwa n'aho mba ndi gucururiza ntabwo byakunda ahubwo urebye ni nk'inshuti n'abavandimwe baba bashaka kumfasha bakamfasha nyine nari kuri kumva ko ntago baba bari kumfasha buri gihe nabo baba bafite ibibazo bagomba gukemura mm. iyi ntago bakomeza kunyitangira gusa nyine urebye no kuba hari igihe naho maba bikajya byanga nabuzeho kuba nakwishyura iyo nzu mbamo mm. bikanga ariko nkabura nyine uko nabigenza nkabura amahitamo kandi urumva nta kundi nabigenza nta muntu ufite najya gutakira ngo mpa amafaranga nta mubyeyi mba afite ngo ndajya kuyamwaka hari igihe byanga nyine no kuguza byose nagira imana nkabona ungurije nkaba nakwishyura iyo nzu nkabona kuryama mm. eh, ntabwo waba mu nzu y'abandi uyikodesha nanone ngo ureke kuyishyura mm. Mm. Ah, ubu kugeza aka kanya rero uri umukobwa wibana kugeza aka kanya uba wumva aribyo bintu bikunyuze ariko nubwo bikunyuze uvuga ngo nta yandi mahitamo ufite, tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu se ni iki kintu wabwira n’irihe jambo wabwira abana bahuye n'ikibazo wahuye nacyo bakuriye mu buzima nk'ubwo wakuriyemo, ni ikihe kintu wabwira imiryango ibona abana bavuka mu muryango yabo bahuye n'ibibazo bakabatererana inama nabagira ni ukujya nyine bihanganira ubuzima bahuye nabwo ni ukujya tubyereka imana gusa n'abashaka kudufasha bumva badufitiye impuhwe nyine bakaba badufasha gusa nyine nabo bakajya birinda bashobora kubona ubuzima babayemo bakabashukisha utuntu ntabwo ari byo byabaha igisubizo cy'ibyo babashukishije n'ubundi ni kwa kubateza ikindi kibazo nanone ubwo se agushukishije nk'ibyo ngibyo ari kuguhereza warangiza nawe akakwangiza ubwo yaba akugiriye neza cyangwa n'ubundi yaba aguhemukiye yaba aguhemukiye ni ukwakira ubuzima nyine wahuye nabwo umuntu akajya abyereka imana twabasha kubyitwaramo neza munike mm. rero wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro yego namwe murakoze ah, tugana ku musozo se twari tubaye nk'abihuse ni kintu wumva wakongeraho nyuma y'ubuhamya umaze kuvuga nyuma y'urugendo n'inzira y'umusaraba y'ubuzima bwawe ngewe ikintu nifuza ndamutse mbonye ubushobozi hagize ushaka kumfasha akaba yagira icyo yumva ashaka kumfashamo njyewe mba numva nshaka ikintu cyo gukora ariko narakibuze mbonye nk'akazi nagakora kabasha kunyishyurira nk'inzu mba ndimo eh, haramutse hagize uwumva ashaka kuba yamfasha uburyo yambonaho nimero zanjye za telefone yacakira kuri zeru karindwi umunani icyenda rimwe umunani mirongo irindwi gatatu icyenda wakoze cyane rero turagushimiye yego namwe murakoze mm. ah, abantu bakurikira yero tivi niba nawe hari icyo wumva wafashe n'umwana w'umukobwa wamufasha kuko burya ibiganza bidatanga nabyo ntabwo byakira turagushimiye cyane rero niba wakunze ino nkuru yisharinga inshuti zawe nazo zibashe kuyireba harimo abo byakubaka harimo abo byafasha kuko ntabwo ikintu iyo kivuzwe burya kiba kigomba kugendera ubusa abwirwa benshi akumva bene yo